Merci beaucoup boyoki wana bomoni dejà que eza extrait wana comme titre ya chanson wana eza nini? Euh, 13 ans, 13 ans. 13 ans. Na operation dragon. 13 ans. Euh. Tobandaki nga na ye. Oh, na pasi ye, uta bomwana. Tanga nga nazalaki na mama ya 13 ans. Ah bon. merci beaucoup, merci beaucoup encore euh, dans cette chaîne Bunya Today TV. Euh, toza là, toza toza esika moko toza ensemble. Euh, nalobi vraiment boende zalaka na ba eloko oyo eleka makawa euh, na chaîne na biso Bunya Today TV. Mais euh, nalingaki na tuna Eemm est ce que experience na yo na concert okoki obeta combien de temps? Ah eza meme question oyo mutu moko atunaki nga semaine passee Oui. Tozalaki na cote moko ya na casino eza na cote ya Roro tobetaki deux jours Ok. parce que tobandaki 18 heures ti à zero heure Ah bon? donc toyembi ba nzembo ebele oh soki batu baza nga naza na endurance ya kobeta trois jours. Awa soki batu baza bongo na kozala te te yo okoki ko beta koleka koleka zenith ya to yo moko na lobi ye na za mbote na salaka na repertoire na za na repertoire na yembaka ba ba nzembo ebele so na bandi 18 heure il faut na kata zero heure mais soki batu baza eza na ba concert mosusu to betaka yango na zamba omoni ke batu baza plein donc ba bimaka te to talisaka zamba na confirme to talisaka ata tongo to bandi 18 heure ti omoni le tongo yango etani Ozali solo portrait ya maman na nga Elise Maman ya abota nga akufa atikaki photo te Soki nga na moni yo vraiment souzi ya maman Na monaka neti kaka resurrection na ye Yango ngai na lingaka ko zala se pene na yo Po na zua affection ya maman Ah sikoyo nzembo moko nako kanisa obeta yango na ba concert mingi mingi nzembo moko boye ah. Eh merci mawa. Voilà. Lisekwi na ngai na maboko nayo. Ça c'est bien ma. Loba liloba moko ebikisa ngai oh famille. Image etikala na bongo na ngai eh. Kaka ya mouchoir ezalaki ko pepa nga tango ko masuwa ebetaki loseba beta nzembo wana toza. Merci beaucoup alors on est encore là pour savourer mais olobaki ope obeta extrait ya Koffi muke hein. Toza na instrument na biso toza na ba ba chanteurs bazali toza na ba danseuses baza toza na ba animateurs oyo pe soki toye totelemi pe tobeti kutu toza certain que non moyen ya bien eza toza na orchestre mobimba awa. Merci beaucoup on se retrouve encore dans quelques secondes dans notre chaine Bunia Today TV à travers Ecole l'artiste musicien. Eeh papa manuza euh oza marie? Naza marie quoi naza pe na bana Oui. Dorcas aza wana naza na Danny aza bebe mercianne azali Ok hum. Alors ndenge nini ozo ozo beta ozo koba ko beta musique na oza marie est ce que ozo ozo mona ke ezo tia trou moko na famille tangu ozo kende na ba mosika mosika? Eh eh eh eh omoni musique Oui. eza art oyo nga na sepela na yango Ah bon? Po na pe na ba boulot na nga mususu oyo ya musala ebele mususu miziki nga na salaka po deja orchestre eza wana batu pe baza sima na nga na orchestre il faut bango to sala na bango ba lia pe et puis il faut ko yeba ke miziki pe efutaka selon boulot na yo soki osalaka musala na yo na voie normal pe na ndenge ya bien omoni ke Ekofuta yo mais soki oyebi kosala pe te okozwa mbongo te. Ah bon mais uh, Maluza yo oza artiste oyo tozo tala ke oza artiste yo moko na kati ya Bunia na kati ya province ya Ituri yo moto oza artiste complet oza na instrument na yo oza na studio na yo oza na orchestre na yo mobimba nayebi te ideologie wana ozua yango wapi? Uh, ideologie wana eza longue histoire. Alia ka lelo lelo esili wana aza na avenir te ok miziki il faut kosala yango na avenir faut ko raisonner que un jour okozala nani eloko oyo obandaki yango owumeli pe na kati un jour eloko nini eko pesa yo oyo wana ezalaka ideologie nga nazalaka na yango miziki eko pesa nga nini na vie na nga.